dragilor, la Pain the Town Red l-am mai jucat în trecut, cred. Ideea e că e vechi, e vechea versiune, doar pentru că am vrut să văd cum este umor pe toți. Pe toți! Hai să vedem cum e. Start game. <clears throat> nu știu controlele, fac. <clears throat> Salut! De ce nu merge să omor? Am stricat jocul deja! <clears throat> să pula. Ah, I can take much more of this. These guys are crazy and I think they are on me! You've been made! They have the buildings for... Ce-ai? Bă, ce te crezi m-a făcut pula mea? Ia scoate un ochi. De ce mi să-i scoate ochi? Bă, și a zbugat să mă pula. Ce? Leta, ce? Bă, bă, bă, ce pula mea, bă, nenea. bă, pochii, șochii, ce? Na, și ție. Ah! Cât mă sunteți, bă, băga și pula. Ah! Bă, tu vrei să te iei la târgovna cu mine? Ah, bă, mea și pula. Da, trebuie să-mi iau mai bine, mi-au uite, nu? Cum le arunc, cum le arunc. Șpau, ți-am spart capoul. Te sparg în pun, bă, fraiere. Ce mai trebuie să iau? Ce dracu să mă? Zorul tobule căcat. Unde iau ăsta? Cum iau ăsta? A, dacă ai putut până nu pot să-l iau? Aba, da, pot să-l iau pe ăsta. pot să fac și speed. Dacă bă, shift se pare. Ce faci, bă, acolo? oribil! Uh, uh. Bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă. N-a fost intenționat. N-a fost, n-a fost intenționat, am zis. Nu pot să iau niciun scaun. Șpou, mă de foc. Șpou, mă de foc. Da, nu te pune cu mine ca mergerica. Uite, bă. Ia stica și pute Wow! Ah, nu l-a durut deloc. Bă, l-ai făcut din titaniu arma să-mi ăla. Bă, bă, bă, altă sticlă. Bă, tu te pui cu mine, mă? Cu mine? Nu, mă, de facă. Altceva? Mai multe sticle. Perfect! Una de fiecare. Oh, n Oh, câtă viață mai am să mă apura. Tu te pui cu mine, mă? Bă, căcatule. Tu nu știi cine e șeful tău! The game crește. Să crește import folder name pula mea. Să mă apura. Am să trimit la developer imediat, hai să-l repornim din nou. Pentru că developerii trebuie să ne încheie toată distracția fix când ne jucăm și noi frumos. Ia să continuăm de fapt. Hai să luăm de la început, că prima oară nu știu ce dracu s-a întâmplat. Sărmâna! Cât timp vă... Uh, pot să-l împing, ești Hai să-i adunăm pe toți dintr o parte. Uite mă, pula mea, știu. Da, stați în poziție de bătaie deja, să mă pula. Aici ce e? A, nu pot să ies pe aici, fuck. I've been made! There's no escape! I'm sorry! Păi îmi bag eu pula în ăsta. A, stai să vezi și îmi bag pula în tine. 3, 2, 1. Oh, prima pula băgată. Oh, nu, a, arată pula. Ah, fuck. Ah, fuck. Ah, fuck. Fuck, fuck, fuck. S-a rupt la el, este bun. Bă, bă, sunteți toți din titaniu armat. Dracu se rupe tacul în tine. Nu se rupe, mă, dar se rupe. Așa, și mai avem tacuri pe aici. Încă patru. Patru oameni, vă rog frumos. Uh, toboșarul ăla de căcat să-mi bag pula mea. Dăm batem, rămânăm mai tip ăsta. Muzică de căcat! Muzică de căcat! Muzică de căcat! O să iau toba să bag cu ea. Ar fi interesant. O să sar... What the fuck? O să iau tomanele. Nu, nu pot să-ți iau tomara. Pot să iau chitara. Opa, vine chitara bază după nenea. Ce dracu sau de mă? ce e aici? Am omorât pe toți? Așa rapid a fost. Bă, eu sunt băjat rapid, bă, băiat, mi-aș pula. Vedeți, bă, eu v-am spus că n-aveți ce să mă îngrijorați. Dar ajung la bagiul de scur. <gasps> Am glumit. Aaaa, direct basul peste. A, s-a rupt, ce pula mea. Ce bas de calitate ăsta că se rupe când dai în fața unui om cu el. Frate, Basul și gitara ai făcut special să mori oameni cu el. Și dacă... Și dacă de unde se aude muzica? Am omorât toți oamenii care cântă în clădirea asta. Se pare că nu! Și asta, fică, e? Mă bună! Ce aici? Ce aici? Ce aici? Nu pot să intru, mă bună. Alo? Să rămână! Nenea! Vreți să urcați după mine cumva? Nu va sugera asta. Bă, la supărat să vă acolo. Hai la baie cu mine, vă rog frumos. Nenea, salut! Nu vă rog, nu mai cântați. Cântați oribil. O! Oribil. să-i cam ușor ce pula mea. Mergi să-l dau pe hard sau ceva. Băi, uite puțin, trebuie să-i fut în capul nenea asta așa, asta e tot ce trebuie să fac. Sau se iau un fucking ăsta care e prea OP, că e ca un fel de suliță. Șpap. Șpap. Cine spawnează la loc. Oh, what the fuck? M-am putut singur. Am intrat aici și m-am putut singur. Marș afară. Marș. Doragiu nu va moare. Doragiu invincibil. Pot să fug? Da, pot să fug. Gata. Bă, Doragiu scapă din orice situație posibilă. Și imposibilă. Cum intru aici? Ar fi frumos să pot să intru. Păi, camera asta pare că e un căcat. Ți minte că în trecut mergea să intru acolo ca să iau katana sau ceva. Uh. Uh. Numai bun. O să arunc cu chestiile aici în ei, ar fi frumos. Salut! Uuuu! Intră după mine ăștia. Pap! Dar rămâna! Taie, nu mișca ca să dau trip tu Te-ai mișcat, am zis să nu te miști! Eh, vezi să nu că te miști? Mori! Altul? Careva bucăți, nu? Nu se n-a nimeni oameni de aici. Și pou! Bă, tu eu omoară de la distanța asta, ești bun? Bă, ce distracție, aici omorâm cu un de care merge. Nu e amuzant! Nu e amuzant! Nu e amuzant! Glumeam! Glumeam! Dă-mi, da, bă, acolo am jocul ăsta. Asta a fost jocul de astăzi, sperăm că v-a plăcut. Și ă, acum aveți așa ceva? Apară de ce vrea așa ceva, ne vedem data viitoare. Apaca King Down, dați un like și subscribe să vă abonați canalului Magic! Mama lui Voinea este tot ce vă trebuie. nu e nimic cu ea, o iubesc. Capă mama. Apoi, king out. Faceți <gasps> cu mine împreună? Ha? 3, 2, nu știu să rămân! Voră căluț! Du-te căluț!